Салом алейкум, подписчикои Калхозобод ТВ. Имрӯз анги навори мо магазини мотосалон. Салом алейкум. Салом алейкум. Тоза тенҷа. Азизон ва бинандагон, ҳоло мо дар яке аз мағозаҳои дучархҳои ноҳия Ҷалолиддин Балхӣ қарор дорем. Марҳамат. Ин навигари чи навигари ака? Навигари гамзани. Навигари омадаги ай Ферори. Аҳа. Тигр омадаги ай ҷа. Тигр? Баъд Кумата. Кумата. И тигр 003 мая? и тигр ана се сол гарантия дорад двигателаш то панҷ одама ана савор кардан гарантия дорад ай ду метр баланди гарантия дорад ки пари ҳеч кона мена мақсад ягон осеб зарар набина мақсад ҳамн ширкати мо кор менам ҳамхеле гарантияро додесаат двигателаш дсад ба чор ҳазор меканирака турбина турбанаду мана турбанаду дорад ай ҳама ба қувваттарин ҳози ҳамин шаврӯз ҳамин рафта истодааст ҳамин а нархаш чихел ака бадина нархаш сенздаҳазору панҳсад ай муомила дора агар ягон қизиқ боша бо гап мезанем и ҳамаш оҳан ай оҳана ё ҳамаш оҳанаш ина бачо оҳан пластмас ягон чи не партивни амататаша ё ҳамаш оҳана ё крело пеш қафо ҳама оҳана о зашитош ҳама шитозан двигатель беҳад бахват ай ира якимаш нахи чансмака нархи 13000 ҳамин модела карола меган бо ҳар хел обновление умадаги 150 ба 1000 пештара миёнем фирори фирори да гулшитр дорад ҳар да гулшитрш кор мена ки як силиндр дорай як силиндр а о як силиндр дорад сумуш чӣ хел гуфта накарида нахаш 13000 ай. 13000. 13000. Аҳа. 13500 ва қувватар. Ва қувватар. Бо момина дора? Момина дора. 12500 кардагем. Аҳа. Да. Мотор чанда 12500 ака? Ян 100 кубай, ҳама вайшан 100 кубай, 150 кришкай боло шавад. Аҳа. Ай хел 100 кубай. Мотор 100 кубай. Оҳ. Аҳа. 11000 ай. 11000 сомон. Оҳ. Иран мотор чандай? 200 куба як. Чам 200 куба? 200 куба. Ин моделҳои пешниҳод будан ку? А, ё. О, 7200. 7200 сомон мебошад. Масалан, модели пешниҳод ки дар навораи пешниҳод будан, ана фурӯхта шудаги, ана бо хай омада аст, обновление, обновление ки ҳам модел ҳай. Ана даим ин кумата ака. Ҳа. Ин кумата ширкати ҳошимӣ ҳами қатиҳо гирге гуфтем ку суперашена ки баланди ду метр мепари анамина ҳазош як фирма як фирма ҳарзая ширкат иш нархш челяка ин нархш 11 0 сомон аз тараф биака ина вайкнена ина кумаи бача ана температура чира ҳавора мега 8 градус 7 градус мана и километраж и тахометрош ҳамаш чи қатъ мебинам электрони инҷа бо глинтуз дорад бо электрутуз дорад вақта тайя 6 ҳазор ай? 6 ҳазор ба чокчаш хати ай? Ҳамин модел ай, ҳамтаки ба чокча илова дора. Ба чокча дигар хеле иш, ҳа? Ой. این بچکشه را وای با همزنی همین همون نرخ میشه همین پانسد سومایی پانسد سومایی اینی چه هفتزار های؟ هفتزار اتکا اتکا دایلی ما دو هزار هفته مطورو گرانتی هم ما زور مطورو چه یک یک دان مطورو یک انا ماشن یک دان توربین ها ای چکر ای سویتوشون گیرون ها شروع بوده با دسکتی چی؟ یا یک مشتری ما ای فروخته شده بود حالا یک یک چه هزده میا آها هم خیلی اگر زکرس کنه با میوره؟ با میوره نخش چکر بعد اکایشه؟ یه جای پولگریش دوازده هزار دوازده هزار سومان این سوپر تگرو انا این خطیه یگر و یک فری پیش کروگلی های فری پیش خیلی اومده گیر وقتا نلوبی تیلا این بود دیگه خیلی ده؟ آه دیگه خیلی هست از ده کوبا این بچه ها پیش هم تماشا کنیم باز گو مدل های نوای سبیرت کردگی نیست هم زیاده تصبیرت کرده به فروختش الفای نو اومده گیر الفا؟ الفای 2022 در шио ҳастанд навораи нав да мешаванд оло сабира таг нестанд оло сабира пеш будан меон аммо бор омадаам обновление ҳастанд омадагиш рафтесан насти боша баъди ду моҳ иншолло баҳор меа бо сезонш иншолло сар мешавад ҳозиам сезонш ҳозиам рафтесас ози о бача омадесан айросия ай ҳар шаҳро савдо назар амира камта гуфтани ҳастам ки ҳамин короткаи ясна дар ватсап бинависанд ай занг задана масалан шав то саҳара занг назанам зангзадагиш ду калима гапи даркоша ватсап да бинависа ҷавоб медиҳем ина бачаҳо хоҳиш кардистанд ки илтимос кунем ватсап да нависанд ки нимишав бошам саҳар то бегара дар ҳамин телефон нанависанам ватсап да бинависанд ҷавобша насиб боша мегирам ватсапосуно осунтарай баъд фаъмоданаш осунтарай беҳтарин беҳтарин ина бачаҳо бозори калхозобод скутерҳои нав нав омадагиянд марҳамат касе хоҳишманд боша бемалол харидорӣ кунед бозори калхозобод ина мотосалон ина бо насиб боша ба забони ӯзбекиам ҷавоб медиҳем марҳамат ака бир нахларна келиштириб кӯрсатиб чиқсангиз ака нахлар онуч мин онуч мин бешюз тигр қолганлари етти мин иккиюздан булар етти мин иккиюздан бу скутер ҳамаси етти мин иккиюз Shu bittasi 6600. U oxirgisi hujjandi. Aha. Ajoyib, ajoyib. Bularni qanday aka? Bularni ham bir narxini kelishtirib aytsangiz, motorlari nechi, rasxodi nechi bulardi? Rasxodi 3 litr. Aha. 200 e, kubovi, bular 200 kubovi. 100 kilometrga 3 litr yeydi, garantiyasi bilan. Garantiyasi bilan bu 12000, bu 11000 bo'ladi. bunisi 12 ming bunisi 11 ming oh. shundaymi ajoyib bunisichi aka 7,5 ming tomata 11 ming 11 ming tomata 11 ming bo'ladi mana bunisi 11 ming hozir yoqib ko'rsatdik bolalar azizlar elektroniy hammasi spidometrlar elektron xohlasangiz ham marta yoqib ko'rsatamiz tomosha qilinglar mana farlari spidometr hammasi torpeda elektroniy marhamat temperaturani aytib beryapti mana 7 gradus plusavoy 6000 Ut, utkalara? 6000 Aha. 6.5 ming 7 ming 6.5 ming 7 ming ularni. Motori 1.10. Hammasi 1.10. Aha. 2017, 2011, Aha. 2010. 2011'si. Qolganlari 7200 dan bular. Ular 7200 dan ha? Yangi hammasi. Yangi. Atsalafan. Hozir bu yerda hozir nima ekan kiramiz? Magazin zapchasi? Magazin zapchasi mana magazinga kirdik hamma zapchastlar bor zapchas bor aha Ma- Arzon. motor uchun ham pakirishga kirishga motor speedometr Remont, boshqa remont. zapchas mana qolgan bular ha, aytib o'tdik-ku aha mana sabrat bo'lyapti bular aha yangilari bular полный покоробка keladi sizlar sabzavot Pakировка sotasizlar keladi mana dvigatellari Aha. mana mototsiklari o'zi aha mana mana bu yerda sabiyatlangan do'kon ha magazin ham sabiyatlanadi do'kon mana ustalarimiz bor bu motorlar necha aka motorlar kubi motorlar bor bir yuz ellik bir yuz o'n ikki yuz narxlari qanday keyin narxlari ikki yarim ming uch ming uch yarim ming kubiga qarab kubiga qarab kelishtirsa bo'ladi kelishtirsa bo'ladi keyin har firma o'zini narxi bunday qimmat bo'ladi bir firma arzon bo'ladi shunaqa yaxshi xullas bu yerdan hamma zapchast topilsa bo'ladi hamma zapchast topilsa bo'ladi hamma motor uchun ham boshqa ходовойlar uchun ham amortizatorlar bak deganda сидений diskalar bor ekan mana hamma zapchastlar bo'ladi azizlar ekranga raqamlarni qo'yamiz bemalol whatsappdan yozsalaring bo'ladi kolonkalar bor mp3 bor kolonka лобовой oynachalarchi oynachalar oynachalar ham bormi bluetoothlik oynalar bor oh. Bluetooth ne oynuyor? Ha. Direkt Bluetooth, flash kartı. Aha. Ait lazı. He he. Ha. Zor ko. Plus oynanın içinde kalonkası var. Ham oyna ham kalonka. Acayip. Bula ne iş plaka? Plus 150 somon. 150 somon. Oynatma biraz mı? Ha. Yine bu çaskonda bete bakıyor. Yak saat 50 somon. Ham oynadı ham kalonka. Yak saat 50 somon var. Hama. Çaskonda. Çaskonda mı sıkatı bu? Hamam kereyi. байли бачаҳо сарбаланд бошен бемалол чизе хизмат бошад дар ватсап ромадам гирем магазини мото салом бозори калхозобод ина бачаҳо зина ҳай када нишон мета то чанда меда бача дсадчил дсадчил буда у бача ина пол аборадавад мето моторш 150 ба ҳазор 150 ба ҳазор ина Bozma kaçtan hocam? Ama çok mutlu این اومده سای سی توش تا واسه کنده تاگر د سلندره د ګلوشتل دره از یو گفت دیگه با دیگه بابا برمده میروه چلون می شود هم بر تک باشه چلون می شود هم پو خطر мешинагиш нархи чанд самарака 12500 12500 сомони ина бачо расход сета гуфтена се литр се литр 100 километр да се литр бензин мекара ина бачо иша чанд сомон мегирака иша 12000 сомони 12000 сомони ина сита мес чанд 160 тайи Możemy sobie ślizgać te gabony, to motor w salon. nie tam próbował. Не встречаем, не встречаем, скалаем. машина монда аст дувоздаҳ ҳазор сомон мешидагиш ака ина матори чандай матори дусада дусадака дусад куба